是谁？你竟然爱我？我算什么？你竟眷顾我？遇见你，生命中有意义的自由。你的灵魂若感动着我，我观看你手照的天，你舍利。 信主，主耶稣，谢谢你，神爱我，关心我，我要把荣耀都归于你。我的主，你的兵，在全地都喝杯。 想必败有全笔，我观看你手照的天，你设立的月亮星宿。主耶稣，谢谢你。 baby. 谢的，接受我来跟随你，在地里。